Hammaga salom, siz bilan Off kanali. Bugun biz Instagramda oddiygina like bosganimiz uchun pul to'lab beradigan saytni ko'rib chiqamiz. Haqiqatan pul to'lab beryapti. Hozir mana shuni ko'ramiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va like ham bosishni unutmang. Play Marketga kiramiz. Play Marketda get like deb yozamiz. xuddi mana o'sha ilovani tortib olamiz get like ilovasini men hozir tortib olganman ochishga bosamiz ro'yxatdan o'tishimiz kerak ro'yxatdan o'tish uchun pochta manzil yozishimiz kerak email yoki gmailni ikkalasidan bittasini yozib kirsak bo'ladi ikkinchisiga parol uchinchisiga esa o'sha parolni takrorlashimiz kerak va za tugmasini bosamiz ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin biz instagram akkauntimizni ulashimiz kerak qanday qilib ulashni hozir ko'rsatib beraman mana men instagram akkauntimni ulaganman akkaunt qanaqa bo'lishi kerak 10 ta rasm bo'lishi kerak va aktiv bo'lishimiz kerak mana shu instagramni ulashimiz kerak mana vk kontakt bo'lsa biz vk kontaktimizni ulasak bo'ladi kichikcha belgisi bilan o'zimizning akkauntimizni yozishimiz kerak Instagramda ham xuddi mana shunday ulasak bo'ladi. Kuchukcha belgisi bilan o'zimizning nikimizni yozib ulashimiz kerak. Instagramni o'zimizning shaxsiy Instagram boshqa Instagram ochib, boshqa akkaunt ochib ulash kerak, chunki bizning parolimiz o'g'irlanishi mumkin. Shu bois boshqa Instagramga ulash kerak. Men boshqa Instagramga ulaganman. pul ishlashimiz uchun druzyalar bor layk like bor va kommentariya yozib pul ishlasak bo'ladi laykdan boshlaymiz mana avtomatik o'zi instagramni olib o'tadi xuddi mana shu videoga biz layk like qoldirishimiz kerak mana layk like belgisini qo'yib qo'ygan o'sha laykni bosamiz va galochka tugmasini bosamiz pastdagi mana 3 kopekdan berib boshladi yana xuddi mana shunday davom etamiz like va galochka yana like va galochka 3 kopekdan berib boshladi mana balansimiz 0.23 kopekka ko'paydi mana tepada ko'rishlaringiz mumkin endi druzyalarni ko'rib chiqamiz 8 kopekdan berar ekan mana avtomas instagramga olib o'tdi follow tugmasini bosib galochkani bosamiz 8 kopekdan berib boshladi yana xuddi mana shunday follow galochka qilib bosamiz pul ishlash juda oddiy hech qanday qiyin joyi yo'q buni yana follow galochka hech qanday qiyin joyi yo'q buni faqat instagram akkauntimizni ulashimiz kerak shaxsiy instagram akkaunt emas boshqa instagram akkaunt ochishimiz kerak va 10 ta rasm yuklashimiz kerak instagramga shunda faol bo'ladi yana 8 kopeyk berdi xuddi mana shunday pul ishlab boramiz endi kommentariya yozishni ko'rib chiqamiz mana xuddi mana shu videoga biz kommentariy yozib qoldirishimiz kerak kommentariy qanday bo'ladi xohlagan so'zimizni yozib qoldirsak bo'ladi men esa well deb yozaman kommentariy yozganimizdan keyin pastda galochka tugmasini bosamiz va yana 8 kopekdan berib boshladi xuddi mana shunday pul ishlasak bo'ladi xohlasak to'lib vk wikikontak orqali ham pul ishlasak bo'ladi yoki telegramni ham ulasak bo'ladi hozir telegram ulashni ham ko'rsatib beraman pastdagi moy zadaniyaga bosamiz va sozdat zadaniyaga bosamiz mana ko'rishlaringiz mumkin xohlagan ijtimoiy tarmoqlarda ulasak bo'ladi twitter bor odnoklassnik bor telegram bor vkontakt bor instagram bor xuddi mana shunda akkauntimizni kiritishimiz kerak ya'ni kichikcha belgisini yozamiz va nikimizni qoldiramiz qaysi telegram e, qaysi tarmoqda ulanmoqchi bo'lsak telegramni ham ulasak bo'ladi zadaniylar yanada ko'payadi va yanada ko'proq pul ishlash imkoniyatlari bo'ladi xuddi mana shunday kichikcha belgisi bilan xohlagan e, akkauntimizni kiritib yozishimiz kerak va shuni ulab qo'yishimiz kerak endi esa pul chiqarishni ko'rib chiqamiz pul chiqarishimiz uchun biz o'zining saytiga kiramiz Google dan yo Chrome dan kirsak bo'ladi yoki yandexdan ham kirsak bo'ladi xohlagan brauzerimizdan kirsak bo'ladi getlike deb yozamiz men esa Google dan kiraman mana getlike sayti chiqdi kiramiz va kompyuterni versiya qilib olamiz va tepada bor ya'ni o'zbekchasiga kirish uchun o'zbekchaga tarjima qilindi meniki saytni ham tanishib chiqishlaringiz mumkin bemalol o'qib qancha odam bor qancha pul mablag'lari chiqarib beradi ishonchli sayt to'lab beryapti haligacha ochilganiga ancha bo'lgan tepada kirish uchunga bosamiz mana avtomatikga kiradi yoki avtomatikga kirmasa siz login va parolni kiritib mana shu saytga kirishingiz mumkin boy qanday ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz mana bu yerlarda ko'rishingiz mumkin bu yerda e, saytni o'zida ishlasangiz ko'proq zadaniya beradi va hech qotib ham qolmaydi va ko'proq pul ham beradi pul ham to'lab beradi bu yerda biz telegram tiktok va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulab qo'yib bemalol birday qilib vazifa bajarsak bo'ladi hamma zadaniyalarni bitta qilib qolgan ijtimoiy tarmoqlarni ulab qo'yib mo'y zadaniyaga bos abc zadaniyaga bosamiz yonboshda bor mana vc zadaniya mana bu yerda esa xohlagan zadaniyalarni ko'rib pul ishlasak bo'ladi ko'rishlaringiz mumkin tiktok bor vkontakt bor telegram bor twitter bor va одноклассник bor o'sha ijtimoiy tarmoqlarni ulab qo'yib birdanda zadaniya bajarib kelsak bo'ladi hammasini bu zadaniyalar juda ko'p tugamaydi bu zadaniyalar instagramni o'zida ham juda ko'p tugamaydi saytni o'zida ham e, pul ishlasak bo'ladi xuddi mana shunday ilovani ilovadan foydalanmasdan ham endi esa pul chiqarishni ko'rib chiqamiz tepada balansni bosamiz bu yerda tepada o'zimizning balansimiz va pastda 0 bo'lib turgan kiritilgan o'zimiz hisobimizdan kiritilgan balans ko'rinib turadi bu o'zimiz hisobimizga kiritilgan balansni biz reklama bersak ham bo'ladi o'zimiz birinchisi balansni to'ldirish ikkinchisi mablag'larni yechish uchinchisi kupon faollashtirish mablag'larni yechishga o'tkazamiz ko'rishlaringiz mumkin bu yerda kibi bor yumani bor bank kartasi bor va payer bor to'rtta kasholokka bemalol chiqarsak bo'ladi payerni ko'rib chiqamiz payerda eng minimal summa mana tepaga yoziladi 100 rubl ekan eng kamida 100 rubl chiqarsak bo'lar ekan pastga esa payer raqamini kiritamiz ya'ni p bilan boshlangan raqam xuddi mana shunday kiritamiz paya raqamini va pastda arizani yuborish bor o'shani ustiga bosamiz va pullarimiz uzog'i 5 minut yoki 10 minutda pullar tushadi juda tez tushadi pullar bu sayt juda ishonchli sayt anchadan beri ishlayapti va pul to'lab beryapti bemalol foydalanishlaringiz mumkin keyingi videolarda men pul chiqarib ko'rsatib beraman 100 rubl yig'ilgan vaqti bizning telegram kanalimiz bor agar telegram kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying pastda telegram kanalimizni linkini qoldiraman kommentariyada agar e, video yoqqan bo'lsa like qoldirishni ham unutmang xayr omon bo'ling